KRS بیت همش چیز خوب نی تلاشم ولی به خوب نی می نویسم که میگی یه دقیقه ندارم پولیس میگی یا چی به و پلن و عیبن باز میبینی که شب و غیبم شبیه بالای دم عیدم که همه خیلی چیزا قدقنن ولی هنو دم پر منن زم خره خرم داغ میکنه کف سرم خود دنگیش نمیدی یعنی شب تصمیم میگی صبح دوباره و بهم تبریک نمیگی میرم ایک سر یخچال باز میکنم میبندمشه کاری میشه ته دلم وقتی مست شدم ششم ترشه میزنم سیر غلام حواسم پرد میشه قلم گلام کبه جد برنی را نمیدونم حالا چی سوال گرد بدمنم جیس بود چی دستتم آره میزنه مثل سگ این دیوونه قد چند نفر آره بی تعادلم من قرار و منگم میگیرم بلم دم خودم در میرم تو سردم زندگی کجاست خاطرم نیست همه بادو خاطرم نیست و از یاد میبرم لحظه هام ما چه غریبونه زندگی کردیم هیچ جمعه ای قاتلم نیست اسمم نپرس خاطرم نیست و بیا سرن تریاق ها مسمومم دریا چه بادی میزد اون پاییز عجب میزد تو موزا بود تم سینت گفتم میرم یه تم دیگه است تو گفتی هم من زندگی میکنم تا نای باقی مونده میسازم راه تا بی رای باقی مونده نفس فقط یک کلمه است میکشم واسه جمله های باقی مونده این یه درختم میره برگاش نگم از جرأت چی بگم جاش این یه درختم میره برگاش زنده رادونی که میوه برداش با ترابت منم پره بی ترابت یه خونی یا گرگ هدفون بی است بقا اینجا سلزل است کی دل ما را این مدلی بنا کرد خط کشیدم دورم خودم خودم موندم و خودم گلم خط زدم اگه دور منو بگو چرا میخوان اینا منو پرم اون نه سر و اون برگه دیگه کاشتی گل میده یه رو ولی خوب معلومه که برا تو این دور و برا آب می این زندگی رسش توی گل باید لمسش کنی آه با ما همیشه رو مرزش توی کسی نمیشه با ترس هیچ گوی نه اینو یاد بگیر قبلت دویدن یاد بگی اینو یاد بگی اینو همونطور که میدونی با چپ دست نمیده ببینم اونی که پشتم خندیده انگی سرم مفتستم میده مهر از داره پس باز ترفیده مشتا محکم جنگیده تا حالا سنگر جای پام میزن فهمیدیم که آنالیز که خیلی وقت این روح بایستاده برای آزادی همه گفتن نه ولی من کردم نه که فکر کنی دنبال سر دردم نه ایمانو تنگ کردم خواستم سرگردم بالا وایسم و رو وقت مرگم این دارو برگردم هی زندگی مثل دای دست دویدنات نشون همینی که زیر پام فرق بگو دیگه چی فایدش چی فایدش